怎么突然下这么大的雨？同学们，把球收到球具室，改到体育馆上课。我收这边的，阿桃同学，那边的球你帮忙收一下。好的，说。这边差不多了，我这边也收好了的说。 你去哪收这么多球啊？不是说要收那边的球吗？我就一直收，一直收，到海边大概有十几所学校吧，收到好辛苦的说。没有校地范围概念的无顶美少女魔法师。